Ibak pampi, ibak perlu tonton be. Ini onek tinggian ini boleh bang. Ini Ah, bol kulit tonton terus karena sih Gol. যেটা গোল বললো এইটার তো ছাড় দেওয়া পড়বো দেখো দেখো সেইটা না গোটে এরিয়া ಹೋಗೋದು ಕಲ್ಲೇ ಜಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭಾಯ್ ಟೈಮ್ ಸಾಸೆ ಒಡಿನ ಆಗಿದೆ बोल हे बूट की बूट की अपन ड्रेस रे गार जगह भाव सेटा रेड ना की गोरा गोला आ जाय ना दीटा अपराध राम नानी जाय राम नानी जाय को डम से कोइलर गोला सी